signor Anzano? Don Matteo, un po' capire che dolore a sta spalla, atroce! Le faccio un movimento, mi dica se sente dolore. Guastiscilo! Ha zappato molto? Eh, ho questi giorni sempre al campo, tutto il giorno a zappare, ma tutto il giorno. Non C'è molto capire. lavoro? Troppo, troppo, che poi ultimamente è scomparito tutto, è scomparito tutto. Mistero, chissà. Cosa può essere stato? gli animali, un furto oppure un sabotaggio. Don Matteo, ma che fa? Scacchia da solo? Io sono venuto qua a sistemarmi la spalla, che dole, eh? Eh, scusi, scusi, anzano, ero sopra il pensiero. E beh... Hmm. Buongiorno signor Gastone, Buongiorno. ha preparato il cesto che ha ordinato? Sì, sì, sì, voglia, voglia, voglia. Abbiamo carciofi, mele, tutta roba naturale, molto buona, anche quattro belle ah, ciliegine. Grazie, a posto. ecco il pagamento. Grazie mille. Arrivederci. Arrivederci. Sì, l'acqua bolle, il bollito va bene. Ah, Dott Matteo! Dott Matteo? Sì, sì, scusa Perpetua, dimmi. Ma cosa oggi che eh, non ci sta con la testa? Eh, sono un po', un po' pensieroso. Vabbè, vabbè, non si preoccupi, ci penso io. Questa mattina sono andata al signor Gastone e ho preso un bel cesto di frutta e ortaggi freschi. Adesso preparerò una pasta con i carciofi spettacolare. Dal signor Gastone, ma com'è possibile? Avrei trovato tutte quelle cose fresche. Ma poi belle! ma una verdura, un'insalata adesso ci penso io questa storia non mi convince affatto ma quindi il colpevole è il signor Gastone Marescello Marcantonio, ho scoperto che è il sabotatore dei campi degli Alleronesi. Ci vediamo al campo del signor Gastone. Venga subito! Perpetua, mi lasci la pasta con i carciofi da parte. Ho una missione più importante da compiere. Na na na na. Na na na na na na na na Ti ho scoperto, ora non mi scapperà! Fermati Gastone! Sei in arresto, vieni. Gastone, ormai è finita. Non danneggerai mai più gli agricoltori alleronesi. C'è chi usa le mani per aiutare il prossimo e chi invece per avvelenarlo. E tu hai fatto la scelta sbagliata e ne pagherai le conseguenze. Dottor Matteo, anche stavolta ha salvato gli aleronesi da, da, questo flagello. Ora nel campo mi è ricresciuto tutto, tutto. Questo è un po' di fave e un po' d'ove per ringraziarla. Grazie signor Anzano, è molto gentile. Come dice il proverbio, al contadin non far sapere quanto sono buone le fave, con l'ova lesse. Dot Matteo, sarete buoni a come dare spalle a risolvere i misteri. Ma a fare battute invece vuole proprio un corso d'aggiornamento, eh? <laughs>